sholat tapi masih kene ngagulingkan ngagunakan duit bank ucap sholat kajen kuku mage sebab bunyinya bener-bener sholat tanha anil pasrai wal munkar dan selanjutnya selanjutnya ialah orang kakarak datang ke zohir sehingga dibukti nana kuari boro-boro pemerintah orang gekos kilken ndak kira orang datang ke paeh pengurusan batin terus-terusan orang mengurusan ini ini, ini bengking tetap tadi itu ap kurang batin wa lakum ingehnya bahwa puasaeta luwi bagus lantaran lantaran puasa kayakdek nempoken batin urang kagui Allah Nuantapjunil Baghdadi niangan guru datang kay lain datang kayak lain datang kayak lain datang kayak lain aya ke pagi barang punya Natali terbuka-buka puasa nggak terus baik 20 tahun terbuka-buka puasa bukaaka dan lebaran tasam terima biasa merekakat jadinya aya yang puas guru guru pohara jasa murid naga rebuan pohala jengkat sangka ceitakan kubatur kayak jadatnya ahli Allah diintip punya anak ke pernah puasa da bin berarti musulilallahnya urutan Maharnya <laughs> urusan puasa maka bangaknya puasa hewan-hewan puasa berangkat ke Allah berangkat tayul Ayo guru di dia guru puasang Mamahar baik langsung ada sujud pura bawa nek dihidung nek diberem ku mama mama bayi kono lama menek ku guru eh, kantos ka mama Jadi dieu mah dahar aja kan, nah sebodoh ada <laughs> lah geus kos gitu kudu pasrah nek ku kumaha pokona menek dahar teh dek minum ayu baik. sebab usul ke Allah malain ku puasa lain ku dahar Kusul ke Allah mah sofa sofail turun-urun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore mana belah dina terus dididik jadi puasa jendahar bakal akur lamun bening hati ngan metode doan bahwa lamun orang lapar iya hati jadi bersih Hai Ayah aja lemak Nukudu berrsihat Sebab manusia diciptakan kubusya Allah beda-beda karakter Ayah nun lapar car ayahnya nama lamunbe perema sabaliklah ayah nubuni sebehburingan. lamun lapar buri karakter-karakter Mama murid mama tekabeh nadahat itu mah kita puasa itu mama lama aya 40 menang itu matu samminggu itu menangharmu itumah itu menang itu masa petin sakali dohar